Ég heiti Svaneldur Hólm Valstóttir og ég er framkvæmstöru viðskiptaráðs Íslands. Ég fór í MBA-nám til þess að bæta um við þekkingu sem er svo sem það sem að gerir venjulega í námi en mér langaði líka til þess að vika sjónlendarhingin. Og það eru svona ákveðin tækifæri í þessu námi eh, sem að ég held að maður fá ekki annars þar. Það er mikið um hópavinnu, eh, nálgunin á námið er öðruvísi heldur en ég hafi kynst áður. Ég held að MBA-nám sé fyrir þá sem að langa til þess að verða leiðtóar á sínu vinnustafð. Þú getur alveg farið í MBA-nám og orðið stjórnandi líka en það sem er verið að leggja áherslu á í þessu námi er að gefa þér ímins konar tæki og tól til þess að geta leitt fólk áfram og leitt því að blómstra í sínu starfi sem stjórnandi en það er miklu meira heldur en það að vera bara að stýra verkefnum. Man lærir ímislegt um sjálfansi í þessu ferli og mér finnst eins og þó að námið hafi verið frábært að öllu leiti og kennararnir hafi verið góðir þá held ég að, að að hópavinnan og samskiptin við samnefnendur hafi gefið mér kannski mest. Ef fólk langar til þess að augra sjálfu sér, bæta við sér tekningu og koma sjálfu sér óvart, þá ætti það að fara í MBA-num.